Ilitokea Sulemani usiku ule, akamwambia nimesikia omba na mahali hapa nimejichagulia kuwa nyumba ya kutoa kafara na sadaka kwake mkombozi. Bwana akamtokea Sulemani usiku ule akam Nimesikia uliyoyaomba na mahali hapa nimejichagulia kwa nyumba ya kutoa kafara na sadaka kwake mkombozi. Maombi utenda makuu maishani mwetu. ni mwetu, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea, waombe kunitafuta, mimi tasikia toka mbinguni juu shida zao zote na kuwasamehe dhambi ni mwage mimi baraka ile inayotosha. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea tafuta mimi tasikia toka mbinguni juu shida zao zote na kuwasamehe dhambi ni mwage mimi baraka ile inayotosha Wakatazama wana Israeli uliposhuka ule moto, utukufu wa Bwana ulikuwa juu ya inyumba, wakasujudu hata wakaabudu, wakimshukuru wakisema kuwa ni mwema. Wakatazama wana Israeli uliposhuka ule moto, utukufu wa Bwana ulikuwa juu ya inyumba, wakasujudu hata kudhuru, wakisema kuwa ni mwema. Maombi hutenda makuu maishani mwetu, maombi hutenda makuu maishani mwetu. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea, waombe kunitafuta mimi samehe dhambi ni mwage mimi baraka ile inayotosha ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea waombe kunitafuta mimi tasikia toka mbinguni juu shida zao zote na kuwasamehe dhambi ni mwage mimi baraka ile ina kunichotosha. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea, waombe kunitafuta, mimi tasikia toka mbinguni juu shida zao zote no. na inatosha. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea, waombe kunitafuta, mimi tasikia toka mbinguni juu shida zao zote na kuwasamehe dhambi. Ni mwage mimi baraka ile inayotosha.